Witam Państwa. Nazywam się Urszula Antonkiewicz-Kotla. W City Handlowe odpowiadam za obszar zarządzania kampaniami i relacjami z klientem, analitykę big data, informację zarządczą oraz kształtowanie systemów motywacyjnych. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Kongres Sprzedaż. To już 22 i 23 maja w Warszawie.